哈喽，大家好，我是阿龙。我们现在人呢位于美丽华，有没有看到？哎哎，在这里，在这里，在这里。那今天呢，主要是来参观这个台湾蛋糕协会所举办的这个蛋糕大赛。啊。那我是没有参赛啊，不过呢，它是属于这种开放式的比赛，所以呢，我就带各位来去看看别人的作品喽。那今天呢，可能影片的这个时速啊会比较短一点，不过没有关系，我呢会把它浓缩再浓缩，提炼再提炼啊。 好了，那我们 Let's go。Uh. 好的，各位朋友啊，可以看得到这个长条蛋糕上面有这个秘制成片，没有错哦，那就是我们之前有分享过的。还不知道的朋友，赶快去右上角的资讯栏看一下吧。旁边这个呢，也就是马德莲，有没有很熟悉的感觉呢？没有错，这个呢就是阿龙也有分享过的，各位呢也可以去右上角瞧瞧看呐。经过装饰之后呢，质感又是另外一个层次的升级哟。 稍微跟各位说明一下，可能呢有些人还是不太懂，今天这个活动到底在地下办。台湾蛋糕协会呢，每一年都会举办这个大大小小的比赛，那每一年的主题呢都不太一样。那像今天这一场就是以圣诞节为主下去分的，有糖花工艺组、慕斯组，还有翻糖蛋糕组哦。它下去分很多种类来比赛。那各位可以看得到呢，有许多的高手可以说是非常的厉害。台湾的工艺啊，真的不输国外哦。